Kawały o Polaku, Niemcu i Rusku 1. Poranek w alpejskim kurorcie. Na taras wychodzi Anglik i woła, how wonderful. Wychodzi Niemiec i wzdycha, das ist wunderbar. Wychodzi Rosjanin i dziwuje się, jak priekrasna. Wychodzi Polak i stwierdza, o kurwa. 2. Niemiec, Anglik i Polak dostaną milion złotych jeśli przejadą przez rój komarów bez ukąszenia Niemiec jedzie mercem 300 km na godzinę, ugryzł go komar Anglik jedzie Astonem Martinem 330 km na godzinę, ugryzł go komar Polak jedzie komarkiem 25 km na godzinę, a przywódca komarów, stać to nasz. 3. Polak, Rusek i Niemiec mieli wypić jak najwięcej wody. Rusek wypił szklankę Niemiec wypil wiadro i idą do szefa. Szef się pyta, dlaczego płaczecie, bo za dużo wody wypiliśmy, a dlaczego się śmiejecie, bo Polak cysterną jedzie. 4. Polak, Niemiec i Szkot poszli do restauracji. W pewnej chwili Polakowi do napoju wpada mucha. Polak wyjmuje ją i wyrzuca do kosza. Niemcowi także wpada mucha do napoju też ją wyciąga i wyrzuca do kosza. Szkotowi też wpada mucha do napoju. Szkod wyciąga ją i mówi, wypluj co wypiłaś. 5. Polak, Rusek i Niemiec zakładają się, która teściowa jest grubsza. Rusek mówi, moja teściowa to się w 80 centymetrów drzwi nie mieści. Niemiec mówi, moja teściowa na 90 centymetrów materacu się nie mieści. Polak mówi, no chłopaki, a moja teściowa to jak zaniesie majtki do pralni to mówią, że spadochronów nie przyjmują. 6. Leci Polak, Rusek i Niemiec samolotem. Złapał ich diabeł i mówi, wypuszczę was tylko wtedy, jeżeli dobrze odpowiecie na zadane przeze mnie pytanie. Polak, Rusek i Niemiec zgodzili się. Diabeł pyta Ruska, jesteśmy nad Rosją? Rusek mówi, tak. Diabeł odpowiada, źle idziesz do piekła. Teraz pyta się Niemca, czy jesteśmy nad Niemcami? Niemiec odpowiada, tak. Diabeł mu na to, źle. Idziesz do piekła. Został Polak, diabeł zadał mu pytanie, jesteśmy nad Polską? Polak spojrzał na zegarek, wystawił rękę na której miał zegarek za okno, po chwili patrzy znowu na zegarek ale już go nie ma. Pewny siebie odpowiada, tak, jesteśmy nad Polską. 7. Diabeł mówi do Niemca, Ruska i Polaka i mówi, jeśli nie będziecie sikać przez jeden tydzień, dostaniecie skarb. Niemiec mieszkał na drugim piętrze, Rusek na pierwszym, a Polak na parterze. Niemiec wyciął dziurę w podłodze i nasikał do Ruska. Rusek nasikał i to wszystko zleciało przez dziurę w podłodze w mieszkaniu Ruska do Polaka. Po tygodniu diabeł przychodzi i, u Niemca, sucho u Ruska, sucho puka do Polaka. Słyszy, chwileczkę zaraz podpłynę. 8. Polak, Niemiec i Rusek płynęli statkiem. W pewnym momencie Niemiec zaczął wyrzucać do morza marki. U nas tego pełno, mówi Rusek, zaczął wyrzucać ruble u nas tego pełno, mówi na to Polak wyrzucił Ruska u nas tego pełno. 9. Diabeł kazał przynieść Polakowi, Ruskowi i Niemcowi po jednym zwierzęciu. Polak przyniósł psa i diabeł kazał mu go zgwałcić. Rusek przyniósł niedźwiedzia, gwałci go, płacze i się śmieje. Diabeł się go pyta, dlaczego płaczesz, bo mnie boli, a dlaczego się śmiejesz? Bo Niemiec idzie z jeżem. 10. Co mówi Włoch, Japończyk i Polak, gdy znajdą się w Paryżu pod wieża Eiffela? Włoch, bellissima. Ale my za to mamy krzywa wieżę w Pizie. Japończyk, my zrobilibyśmy sto razy większa i do tego z plastiku. Polak, o, kurwa. Ale wysoka, 11. Po czym poznać, że w USA są Rosjanie. Na zawody walk kogutów przychodzą z kaczką a po czym poznać, że są tam Włosi? Stawiają na kaczkę a po czym poznać, że jest tam mafia? Kaczka wygrywa 12. Na Księżycu ląduje pierwsza amerykańska, załogowa ekspedycja. Neil Armstrong wychodzi ze statku, a tu nagle z kamienia wyskakuje trzech gości, Chińczyk, Rusek i Polak jak to tak? Amerykanin ma głupia minę Chińczyk, nas jest dużo, brat podsadził brata i jestem Rusek, nasza agentura spisała się na medal, i byliśmy szybsi no a ty? Pyta Amerykanin Polaka daj mi spokój, z wesela wracam. 13. Spotykają się Niemiec, Japończyk, Rusek i Polak Japończyk mówi, ja mam tyle ryżu, że zakryje nim cały świat Niemiec mówi, ja mam taki wielki hełm, że zakryje nim cały świat Rusek mówi, ja mam taką wielką flagę, że zakryje nią cały świat. Polak mówi, ja mam takiego wielkiego orła, że zjerysz, nasra do hełmu i flagą sobie dupę wytrze. 14. Polak, Niemiec i Rosjanin założyli się, kto dłużej wytrzyma w budzie z capem. Pierwszy wszedł Polak siedzi minutę, dwie, pięć i po pięciu minutach wyskakuje krzycząc, nie mogę, nie mogę. Następnie wszedł Niemiec. Siedzi minutę, dwie, pięć, dziesięć, aż w końcu wyskakuje po dwudziestu minutach. Nie mogę, nie mogę. Przyszedł czas na Rosjanina. Wszedł do budy, zamknął drzwi, a po pięć sekundach wyskakuje cap. Nie mogę, nie mogę. Piętnaście. Kanibale złapali trzech białych turystów, ruskiego, Amerykanina i Polaka. Odbywa się rada plemienna, z którego co zrobią, TJ. W jaki sposób go skonsumują. Rusek, najgłośniej protestował, że on jako obywatel CCCP i tak dalej. Więc długo nie myśląc przeznaczyli go na zupę. Amerykaniec, jestem obywatelem USA, muszę porozumieć się z konsulatem. Upiec go. Polak, tu następuje długa cisza a ty skąd jesteś? Zapytał się wódz z po. Po. Z Polski. Polska. Tam studiuje mój syn. Bądź moim gościem bracie. Co będziesz jadł? Zupę czy mięso? 16. Jaki jest wizerunek wzorowego Polaka? Nie przeklina, nie pali, ani nie pije kurwa, papieros wpadł mi do kieliszka. 17. Jadą pociągiem, Polak, Rusek i Niemiec nagle coś zaczęło kapać z sufitu,